Ainoarekin nago berritzegune nagusian eta eskatu diot praktika honak zer diren ulertzen laguntzeko. Ainoa, zer da praktika on bat ikastetxe batean eta gela batean? Eh, praktika on baten osagaiak edo labur dira hemen. Zeigako daude. Bata da kolaborazioa, bigarrena komunikazioa, irugarrena edukia, Laugarrena, pentsamendu kritikoa, bosgarrena egon gozan sormena eta berrikuntza, eta azken nengoa izango zan alderdi emozionala edo autoestimua. Azkenean irakasle moduan, e, zelan irakasten dugu, ba, irakastea da ikaskuntza egoerak sortzean datza. Orduan, azten garenean diseinatzen eta planifikatzen ikaskuntza egoera hauek, guk pakoitza badugu gure motxilan estrategia metodologiko batzu. Eta hor, hainian, motzila honetan, sartu behar ditugu estrategia berri batzuk eta haintzineko estrategia batzuk atera. Zeintzuk izan behar dira multzokatuta estrategia metodologiko haue? Bueno, multzo handi batean, egun goziren, estrategia kognitiboak, ez da? Ikasleak eh, eh, jarri behar ditugu erronken aurrean, bai? proiektu bat azkeneko ekoizpena duen zerbait egin behar dute eta horregatarako momentu honetan dekogu ba, arazo egoeretan inarritutako unitate didaktikoak. Eta baita ere, kognitibonen barruan oso importantea da eskaintzea ikaslei autorregulazioa egiteko moduak eta momentuak. Bigarren e, multzo batean esango egongo ziren estrategia sozialak, ez da? E, eh, eta hor, ba, edo daude, bata da kooperazioa eta bestea da gizarteratzea. Eta horren barruan badaude hainbat eta hainbat Eh, estrategia metodologiko zehatzak ikasketa kooperatiboa eta horrelakoak. Ezin dugu zahaztu emozionalak diren estrategien multzoa, bai? Eta hor, ba, nik uste eta ipatu dezakegula gamifikazioa. Ikasleak gaur egun eskolera torri baino lehen, osartu baino lehen mundu virtual bat eratu dute Minecraften edo ez jolasetan eta eskolara itzen direnean bat batean ba, hori alde batera erauzten da eta hortik tiratuta guk ere eskaini alditu, gauza oso interesgarria. Zain du behar dugu gelako giroa, zain du behar ditugu ikaslea, espektatiba altuak izan behar ditugu guztien ganako espektatiba altua. Lagarra mutxo batean, agian, ba, izango ziren, estrategia digitala, ez da? bai informazioaren kudeaketan, baina baita ere ekoizte digitalak, artefakto digitalak edo sortura ditugu guk eta importantera eurek, ez da? Claro, esan dituzun beste guztietan ere zeharkatuta daude digitalarekin, ez Hori orduan e, oso garrantzitsuak dira. Eta azkenik, ba, bueno, guke eh, gela kudeatzen dugu, ikastetxeak kudeatzen dugu, eta horretarako ere, eki ditugu estrategia batzuk. Nik uste dut momentua, e, denporaz sakon bat egiteko, zelan planifikatzen dugu zure saioak, ba, eskolan ematen duten denbora zelako izan behar da, espazio formalak, informalak, espazioa bera, gela bera, gelatik kanpo atara, bai? Mhm. Eta nik uste dut, hauek e, bost estrategi multzo hauek kontutan izan da, lortuko dugula benetan praktika bat diseinatzea. Eskerrik asko, zei ze hauekin eta bakoitzak duen e, beste ze batekin, ez da buruan duen e, ezagutzarekin nouli eta konozimiento horrekin, ba, ia, hori, ez ba, bakarri praktika honak baizik eta esperientzia honak lortzen ba, ditugun. Ba, azte zinak izango diren esperientziak. Ikaslentzat eta, eta irakaslentzat ere, ez da? <laughs> Eskerrik asko, hainoa.